Aloggen an ausloggen um mathematik.lu D'Umeldung um mathematik erfollegt iwwert de Site www.mathematik.lu andeems een op de Knäppchen uewe rechts klickt. D'Verbindung erfollegt iwwert den IAM oder den Office 365. Bei der éischter Umeldung gesitt der nach keng Klassen an Ärer Enseignersvue. No der Benotzung vu Mathematik soll een sech uewe rechts ofmellen, well soss bleift den Accès op deem Gerät op Mathematik fir déi nächst Benotzer op. Dës ass immens wichteg, wann een op engem ëffentleche Gerät schafft.